этот раз тема консервации. Мясо, перловочка и соленые огурцы для любого советского человека однозначно рассольник. Вот и в этом рецепте мы сделаем заготовку для рассольника, который в дальнейшем вам существенно облегчит и убыстрит процесс приготовления этого любимого блюда. Мясо, нога свиная разделается Кости и часть шкуры уйдут на приготовление бульона, которым будет потом заливаться баночки с заготовкой. Остальная часть шкуры уйдет на изготовление швартенблока, который потом понадобится для приготовления сосисек или сарделек. Ну а мясо, соответственно, сам рассольник, ну и тушенку. Как это все делается, смотрим. Делать будем вон в том отеле автоклаве.

음.